sukari, tumepata mchele. Eh, that is nice. Eh. Asante. Tunaombea tu baraka za Mwenyezi Mungu na mzidi kukumbuka mahali hapa zaidi, na Mungu akubariki zaidi. Asante, tumeshukuru sana weekend Mungu azidi tena kumtumikia zaidi. Amekuwa nikitukumbuka mahali hapa sana sana sana. Mm. Tunamwombea kijana kabisa, roho yake ni safi, ana roho nzuri na hata ameangalia, hata aogopi, hata akiona mabati hizi anatamani mimi, anasema wacha nikuje nione eh. Asante. Mwenyezi Mungu akubariki eh?